Всем привет, в этом видео мы играем на Бэдвард. Да, я в лобби начинаю. Если вы не заметили, поверьте, я играю на 1.12.2. Поехали. Я хотел проверить, что здесь на это. Говорят, что эта версия говно это все, но я хочу проверить, как она на Бэдвард. Я поиграл чуть-чуть и так вот, короче, играем. Вот так вот на один. Dur. Dur. Dur. blow aqui. Ah. зеленые